yes awe noche na kuchi kumilwe nakomba kozinego nfamaloka mbaro nyine lwe bamasaba akepile kavinyingire kuvange kwagana noche na muramba nigmiko isabana gapora maisha mi soka kusufurire barua yero na kurochera rero noche na ikurometi bizuko kabi wa mucharo data bizuko kabi wa munsi mm. bitu bika bisungwa bato atende ngobula ochari munako kasekada lekuba komanya bakola matikerero rona ati tomorrow is me a today is me tomorrow is, uh, tomorrow is somebody akabanga mm. mm. mm, mm. kerewe mulebe wange kulukoza munaku yomwana omukana mulebe mm. wange omwana omukana akulomera nti neba mu neba ingwe wefe ate nga eningwe wefe ngesumanyire kwasomagakolisoma ngesumanyiriyo mukyalo likale mm. ate kaseera kola nafuna kyesibala nga bati boyfriend boy, friend. boy <laughs> oba omuganwa hmm. eh, wese onyala waba nga oshalingako nebiyizo byo ngesubone afuna omusakulo hmm. ate nga nafunire omusakulo wange fesanaku abengo eh, kwafukisanako kiromo kyekuyirana ati nenganga mubutuufu fesizana ingwesinamikudambi ingwesi omwana omusindama naye ngakayo hmm. nisubula ita ati kaseera kola nawonyumiza ku babet baba mbere nafunire omusakulo na nasese nga nakuza kubanga ndikale wange embenga hmm. embeewose nase ndeeka ati baba amuteba ati musaakulu kyamunyonyola amulama ati mubutuufu kasuula dda ngesubone buli musaakulu buli musaali neyanyumira mukaana weye kasita obanga ku kisoma nokuba kwewo namwekyo kiri kakiri kibida amubuulira omusaakulu amulonda ati mubutuufu mbeere naganire ne mitendera gino nina gino Mm. Nijesu kuza kuzirako. Emikuga na bitu bino. Ni nabi na mwaru kalala lwe bitu biti libu na. Omro na tiro msakulu omro na ote baba osa likuga na bitu bino. Nenga mutufu inga na ibao agati inga linaabi. Umusinda agano mkana, mkana na agano msia. Mkana mm. ngesali teristi ya bitu bisu baba agana ambisu msakulu wewe. Ama umatu mlebose. Bitu bina baba likuga gana lekendi kwenye ino sudan. Fwesa na kulibata. Nekulukukula kutina nekubenga kufuna ino suina. Yes. umwana umukana aleta amagi asambura amatungo tuvuga atandukanye ni kwikuba cyaro eh, ati no uze ku becero kuyo de siringi urengana yefe kagana kwa ukanada ngo ese urora mure bose baza kuyo de cero cyawe ngenga ni kayisi zanyezi na kuzuye siroma hmm. bagiye cero cyawe ikaba iyabawamba bagiye umugaga ingo mutufu etaga batubene bo bose etaga umukana etaga n'umusinde babanga bakora imirimo cyawe mukamuha wabagana nenga agana omwana omukaana nabi amuroma ati mutuufu ingeri esi okola mirimo gyowo nakwigombere nenga nga nekuwe omusinde wose naye bamunyumizaku ati omuntu wesineza naye omusakulu wose hmm. nekuguyodakapeso kubenga kukola kino nina kino omuzadde kubenga kumwa kitu kyewe nekusobolese kubanga kubadwera omugaaga nga naye amanya kaseera kola mugaga nga mulima ti nga nakukuwa musinde wange mwana mm. omukana mulima ti kenze tebekona musakulu mm. nsobonekweza babiri kitunga kino kenya nakisira senyene da ngala olina mulebe wange mugaga yamulima ti mm, mbewakalekaganika soli ndikuza kumwa buli kyosiganikire kinagu mulebe wange soli nimwawula kaseera nga esikola mulebe wange niwana omukana eyeye omusiono ngakobole baliko musigidi hmm. akola nezikyaka nezikale omwana omukana aba nilisanyulwekuba alikuza kuza munusu aleka kumanya omusakulu weweseza naye dda abuka eyaza bazanine imulebose babitisa ono injeri kalindaida asigala omulebe wange nga ekola omulomba ati kakyekukola dda mukyatu webayirire ate ageza kukuloma ati mulebose amukubireko kasimu nga kakimwitaga ati dafune don kuzaganika cyane cyose uri kuganika wari dikera ukusoma nawe wari ukunondorera hano natukera ko ukunondorera da sese naza naza akutuvu ese yaba injoda umwana umusinda akubara ku cyaro eya murebe wose nayo asohotse akubanga abewe wawe kaba uciye kuwukora damote natanga unakorokera bisoza nayo akureka abere ukasera kabita kagari kamanye byumva ko ndabwe kuba ayisunywa ayisunywira da umwana w'umukara muri bose buramuwe saza bwamukalubako mulebe umuseze samisa silingi kana iba kaziline zitufu bulaida bitu byalanga bichuka silingi zibulu wanyana <laughs> silingi kana neba kazili silingi zitufu da alikugobola alikugana mwana musinda musonyiwe agobole esi umusakulu wewe osoka byengana mule bose byaba bityo nekyesi alikusaba kumuyende buyedi kubenga ganikana omwana omusinda ono akaba nga amubonyabonya amuleka mu nnaku nabe nga bagobole atwera wakunimanyisha mimu mm. inga neno kituufu ibuzaabuza ate ebimba zimwe eh, mm. eh, mm. maisha mimu mm. ali ubikola bindi ngaomuntu akikukolere kakisaana kuba nga omusasira da naddala bintu biyambagana ningala omuntu nga akusasira mirundi gyosi kiriwo naye nga kumuntu kuleke mhm. muli mu plan ye bulamu bwe wenye mhm. mwazire kute kubanga muyiya bulamu bwenye mwesiza mhm. musose kufuna chess mutandiki kufuna tandikwa yesu myamwai na mwaza mwasasula ko ningo umuntu amala akudimeko maisha mimu ekina ngabere sikengo busada kusanyuma nakawobuzi budawe injeri yesu batu bano babamu ningiri esi baana bakaana balimu zinaku zino waaba manya hmm. mulebe embere lusooka ati ngana kiina njagala mani njagala mani zinaku zino niki sibaliko era zinaku zino ngoba n'omwana omukaana mbeera oganika naye bulaini nga akwidistancingako manya oti afunire walet <laughs> erikusoma eh. so wowe ngo ukikwesa abona nga ah, ah, birikuba nga bimulema sisinandimunenyeera wonyine kuba eti ebaba yafulani inono hmm. ne nga esibola akutu baza kubanga aduhira kutwe yakulayi nemeshe mimulowooza oti nga nenenyala yirawo yabanga ne bagana mm. eyo kenyala yabayoda lwekuba yasooka kuweyawulakaali mm. ngesuubona naye obuzibu bwesi omwana mukana akubitamu sesubire taata asomere webisoma kisembe ekyo sino kusaba omwana omusingi mm. bambi amusoma wabone maisha mimu ni muzeika ukembe mwenye aloma ti mwenye bati mwenojoki kangale wabone ingaberi wairo mujere mm -hmm. nengo nenga omujeremaya kusumbu mm -hmm. n'omujeremaya adima ate waaze mm -hmm. akagobola da yeah. ii akagobola lada lwekuba anyala agobola ni pulani shaka ye gana kuba anga agana kukwita byengala bizibu besuliganireko mu kusoma